Mendeley és una base de dades col·laborativa de literatura científica i acadèmica alimentada pels seus usuaris. Per tant, pots cercar dins Mendeley documents que siguin del teu interès. Pots accedir-hi des de Mendeley Reference Manager versió escriptori fent clic a Tools, Search for Articles Online o bé des de la casella de cerca de Mendeley Web. Una vegada obtinguts els resultats de la teva cerca, localitza el document que t'interessi, i fes clic a Add to Library. Les dades queden incorporades automàticament al teu Mendeley. Revisa que les dades descriptives siguin correctes, títol, autor o autors, data de publicació, etc. En cas que no s'hagi importat qualcuna d'aquestes dades, la pots afegir manualment.